Hoi en ehm, welkom bij onze tweede officiële vlog. En vandaag is een hele speciale dag, want eh, Rosa die is vandaag jarig. En dan moeten we natuurlijk gaan vieren. Dus ik ben vanochtend eh, heel erg vroeg uit de veren gekomen om voor haar een lekker taartje te bakken. Maar Rosa is natuurlijk een ontzettend mooie dame en die wil ook heel erg mooi blijven. Dus we moeten natuurlijk eerst wat calorietjes gaan verbranden voordat ze zo'n lekker taartje mag oppeuzelen. Maar gelukkig heb ik daarvoor eh, mijn lieftallige assistenten. Hey. En eh, jullie hebben allemaal leuke zitoefeningen op mogen sturen, die hij dus vandaag gaat uitvoeren op Rosa. Vooral gevaarlijke zitoefeningen. Hele gevaarlijke zitoefeningen. En Rosa is natuurlijk een tinker. En ik heb dit nog nooit gedaan. En uh, Jeffrey heeft dit eh, nog nooit gedaan. En ze is een beetje eigenwijs, ze is niet zo heel erg goed in longeren en ze is ook niet zo heel erg goed in braaf zijn. Dus het wordt hartstikke leuk. En wie valt, trakteert. Dus als Jeffrey vandaag valt, dan mag je dus officieel uitspraak doen dat Rosa de allerleukste, liefste, mooiste pony van heel de wereld is en gewoon een prachtvrouw. Nou, <laughs> Rosa die is er helemaal klaar voor. Dus we gaan beginnen. Geef hem maar gewoon. in de Nou, we zijn er klaar voor. Ben jij er klaar voor, Jeffrey? Ja, ik ga wel mijn helm op doen, want jullie hebben echt bizarre dingen opgestuurd. Heb je er zin in? Ja. Vind je het leuk? Ja. Vind jij het leuk? Nee. Ik doe deze nog even op mijn helm. succes. goed hè? Rosa, van harte gefeliciteerd met je 11e verjaardag. <laughs> dat er nog heel veel paardenjaartjes bij mogen komen. En dat je nog heel lang zo'n uh, zo'n blije, leuke tinker mag zijn. Kijk, kijk, kom hier, kom hier eten. iedereen heel erg bedankt voor het kijken naar onze video. En eh, ja, zoals jullie al hebben gezien heeft Rosa Jeffrey eh, zitles gegeven op haar eigen manier. En eh, ja, het is haar verjaardag, dus het is haar feestje en zij bepaalt. En we gaan het zeker nog eens een paar keer proberen. Misschien niet op Rosa, want ja, die vindt het gewoon niet zo heel erg leuk. Maar Utopia is in dat geval een stuk braver en een stuk makkelijker. En dan mag Jeffrey daar nog eens een keertje goed gek op gaan doen. En dan zullen we zeker nog meer video's maken in de toekomst. Doei! Doei!